предыдущей серии. Он что, обдолбанный? Похоже, что так. Если он пил ту же дрянь, что и все остальные. Зачем? Зачем? Ты убил меня. Нет! Нет! Сначала мы все вырубаемся, а потом незнакомая девица отводит тебя в жуткий дом к каким-то... наркоманам? Отбросом. Так нас обычно называют такие, как ты. В Норвилле участились случаи пропажи людей. За последние полгода бесследно исчезло трое человек. Два дня назад также пропал 19-летний Морис Купер, студент Норвиллской академии искусств. Если вам известно о его местоположении, просьба обратиться по номеру, указанному на экране. Ты слышишь меня? Морис. Вставай, нам нужно выходить. Ты в порядке? Ты знала его, да? Послушай, здесь не лучшее место. Прошу, пойдем отсюда, ладно? Морис. Эмбер. Я в порядке. Идем. Ты уверена, что мне не нужно остаться с тобой? Да, я справлюсь. Ты боишься показаться слабой, но это нормально, поверь. Может быть, это нормально для тебя, но не для меня. Я не имею права быть слабой, тем более сейчас. Теперь я могу надеяться только на себя. Если хочешь, я буду рядом. Послушай меня. Я не представляю, что ты сейчас чувствуешь, но я хочу поддержать тебя, помочь. Мне не нужна твоя помощь. Уверена? Да. Уходи. Зачем ты так? Я не хочу никого видеть, ясно? Оля, ты меня преследуешь, что ли? У меня к тебе тот же вопрос. За последние два дня я вижу тебя чаще, чем кого-либо еще. Странно, правда? Правда. Веришь в судьбу? Нет. Судьбу создаем мы сами. Только слабые думают, что за них все где-то уже предрешено. Это удобно. Освобождает от ответственности. Вот как. Значит, ты сама выбираешь свой путь? Мне хочется в это верить. Что ты здесь делаешь так поздно? Долго рассказывать. Тяжелый вечер. Да я вроде не тороплюсь. А время есть. Ты действительно хочешь знать? Или это просто жест вежливости? Какой еще вежливости? О чем ты? Просто еще не привык, что для тебя некоторые вещи не играют роли. А ты сама-то почему здесь? Уэйн редко спит по ночам. А когда живешь с кем-то, невольно перенимаешь его образ жизни. Ты живешь с Уэйном? Так вы вместе? Вот еще. Тогда почему ты ночуешь с ним? Предпочитаю бывать дома как можно реже. На то есть свои причины. О, прости, я не должен был спрашивать. Да ничего. Ты, наверное, считаешь, что для таких, как я или он, не существует ничего святого. Думаешь, мы грешники с большой буквы? Нет, что ты, я вовсе так не думаю. Не оправдывайся. Я знаю, как мы выглядим в глазах людей. И я тебя за это не виню. Просто ты еще многого не понимаешь. Ребята для меня не просто друзья, с которыми я живу под одной крышей. Мы семья. Однажды от каждого из нас отвернулись все, кто был рядом. А когда тебя отвергает общество, кажется, что ты ничтожество, которому нет места в этой жизни. Зато друг у друга есть мы сами. И вместе гораздо проще, а главное веселее посылать весь мир в жопу. Холли, я не знал. Я вовсе не имею ничего против остальных. Правда, мне кажется, я не сильно понравился тому парню. Он ведь у вас главный, да? Ты про Уэйна? Наверное. Кажется, он не очень был рад тому, что ты меня привела. Просто твое внезапное появление, еще и в таком виде, его шокировало. Уэйн терпеть не может наркоманов. Эй, я ведь не наркоман. Фил, давай смотреть правде в глаза. На тот момент ты был обдолбан. Знаю, что просто так вышло и все такое. По тебе видно, что ты не употребляешь и вообще хороший мальчик. Не называй меня так. Я же не пес. Короче, я поговорила с ним насчет тебя. Он согласился, что вспылил тогда. Тебе нужна была помощь, а он тебя выгнал. Можно сказать, ему даже немного стыдно. Слабо в это верится. Зря. Он хочет встретиться с тобой и поговорить. <laughs> То извиняться будет? <laughs> И не мечтай. Короче, приходи утром. Я его предупрежу. Ты умеешь заинтриговать. Ага, я такая. Кажется, я рассказала тебе даже больше, чем следует. Теперь твоя очередь. Так что не так с твоим вечером? Все чертовски странно. Я был на пирсе. Там нашли труп парня, который учился в моей академии. Его убили. Вон дерьмо. Да, точнее не скажешь. Стоило только приехать сюда, со мной начала происходить какая-то хрень. Сначала вечеринка, потом ты, теперь это. У меня чувство, что все будто концентрируется вокруг меня. Эй, так и до мании величия недалеко. Ты ни при чем. Это началось задолго до тебя. Что началось? То, что ты считаешь странностями. Подобное регулярно случается здесь. Уже лет десять как. Чертовщина какая-то. Это что, проклятие какое-то или типа того? Типа того. Хватит говорить загадками. Если ты что-то знаешь, скажи. Академия – не только место, куда ты ходишь на пары. Там происходят и другие вещи, когда закрываются двери за студентами. Какие вещи? О которых тебе лучше не знать, Фил. Поверь. Мы рады, что в нашей семье стало на одного члена больше. Ты был избран нами, и теперь сможешь вкусить напиток вечности, который избавит тебя от всех страданий. Это честь для меня. Ты покаялся нам в своих грехах и власти, данные мне свыше, и отпускай их. Но чтобы очиститься от скверны, ты должен отречься от своей прошлой жизни и принять новое имя. Отныне ты Кай. Надень эту маску, теперь ты иной. Забудь все, что было с тобой раньше. Теперь у тебя новое лицо. Искай из источника вечности и освободи душу от греха и печали. Теперь ты один из нас. Один из нас! Вы закончили? Только что. Пирс. Перед смертью его избили. Отбиты почки, кровопотеки на грудной клетке, сотрясение мозга. Так значит, он скончался от травм? Нет, легкие полны воды. Он захлебнулся. Его связывали еще живым. И какие звери это сделали? Эти звери все еще бродят среди нас. Поэтому я и здесь. Это еще не все, детектив крови убитого обнаружен синтетический наркотик в очень большой концентрации. Простите, мне нужно ответить. Слушаю. Доброй ночи, Пирс. Простите, что так поздно. Вы ведь еще не спите? Нет. По ночам я предпочитаю работать. Мы осмотрели место преступления. В автомобиле обнаружены отпечатки еще одного человека. Следов борьбы нет. Возможно, это был кто-то из знакомых погибшего. Вот как? Так значит, он знал своего убийцу. Та ночь потрясла Нортвилл своей бессмысленной жестокостью. За смертью Морриса Купера скрывалось зло, которое невозможно разглядеть при свете дня, и которое становится различимым лишь с наступлением темноты. Но даже после самых темных ночей всегда наступает рассвет, и наша жизнь снова начинает течь в привычном направлении – Доброе утро. Я не слишком рано? Я ждал тебя. Пошли пройдемся. Вообще-то, я не такой уж агрессивный социопат, каким иногда кажусь. Коля мне все объясняла. Кто бы мне теперь все объяснил? В смысле? Лично я до сих пор не понимаю, что тогда произошло на той вечеринке, с которой она меня и притащила в таком виде. Кто подмешал наркотики в напитки и зачем? Да ну, хочешь сказать, ты не в курсе, кто их распространяет? А ты в курсе? Мне казалось. Всем известно, что этим занимаются студенты Академии. Я не знаю точных имен, да и они ни к чему. Суть в том, что вся грязь течет оттуда. Странно, что ты учишься там, но не замечаешь таких вещей. Я там совсем недавно. Что ж, оно и к лучшему, если тебя это еще не коснулось. В том-то и дело, что коснулось. Я намерен разобраться во всем. Я не собираюсь ждать, пока со мной произойдет что-нибудь еще. И что же ты намерен делать? Вообще-то, если честно, я рассчитывал на вашу помощь. Почему же мы должны тебе помогать? Потому что это может коснуться любого из нас, в том числе и твоих ребят. Я не позволю, чтобы кто-то из отбросов был втянут в эти игры. И я не хочу рисковать никем из них. Это слишком опасно. Филипп, не думаю, что мы сможем тебе помочь. Черт возьми, неужели ты не понимаешь, что пока не выяснится, кто именно стоит за этими происшествиями, никто не может быть в безопасности? Пока я стою в главе отбросов, я отвечаю за жизнь своих подопечных. Они никогда и не были в безопасности. Каждый из них находится тут, потому что их прежняя жизнь была невыносима. И я пообещал себе, что сделаю все, чтобы защитить их. Я буду продолжать это делать, потому что они нуждаются во мне. Если ты хочешь играть в детектива, это твое личное дело. Но ну не впутывай в него никого, кто мне дорог. Я услышал тебя, Уэйн. Ничего личного. Просто это мой долг. Мне пора, скоро начнутся занятия. Если решишь зайти, знай, что я всегда рад тебя видеть. Мы живем в небольшом городе, где неприятные новости имеют тенденцию распространяться быстрее приятных. Уверен, многие из вас уже знают о произошедшем несчастье с вашим сокурсником, Моррисом Купером. Я соболезную тем, кто лично знал его. Моррис был хорошим человеком и талантливым студентом. Но несмотря ни на что, мы обязаны жить дальше. Поэтому напоминаю, что до конца недели я жду ваши работы для конкурса. На этом все. Свободны. Ты идешь? Я бы хотел отдать фотки. Не жди меня, ладно? Не задерживайся. Ты помнишь, что нас собирает в общем зале? Помню. Я быстро, не переживай. Филипп? Решил тоже выставить свои работы на конкурс? Да, но я не совсем уверен, что они подойдут. Хм. Дай-ка взглянуть. Это довольно необычно. У тебя остро развито чувство прекрасного. Но не могу не спросить, почему такая мрачная тематика? Я считаю, что жизнь многогранная, И нельзя делать вид, что в ней существуют лишь светлые моменты. И ты решил показать ее обратную сторону. В ней есть особая красота. Мне казалось, вы это поймете. Я понимаю. Меня тоже всегда интересовали все неровности жизни и ее подводные камни. Так значит, вы примете работы? Безусловно. Спасибо. Тогда я пойду. Конечно. Филипп. Да? Должен сказать, твои работы интересны, но я уверен, ты можешь лучше. Если хочешь, я мог бы помочь тебе и провести несколько дополнительных занятий. Что так долго? Учитель Райт назначил мне индивидуальные занятия. Это еще зачем? Он сказал, что видит во мне потенциал. Молодец. Умеешь заводить нужные связи. Мне бы так. Прошу внимания. Сегодня всем вам предстоит сдать кровь с целью проверки наличия в вашем организме следов запрещенных веществ. Как вы знаете, в нашей академии запрещены наркотики, и ученики, у которых они будут обнаружены, будут подвержены строгому дисциплинарному взысканию. Это вообще законно? Это необходимая мера для расследования по делу Морриса Купера. Тот, кто откажется добровольно прийти на сдачу крови, будет считаться препятствующим следствию. Эмбер, ты куда? Так надо. Позвольте, я скажу. Я лучше вас, детектив, знаю тех, кто учится в этой академии. И я уверена, что многим из них есть, что скрывать. У каждого есть свои скелеты в шкафу. И я намерена вытащить эти скелеты на свет. Всем ясно? Всем, кто что-то знает о судьбе Морриса и скрывает это, придется несладко. Я лично об этом позабочусь. Мисс Фокс, прошу, пройдите на свое место. Запомните мои слова. Эмбер уже совсем с катушек слетела. Уверен, она не остановится ни перед чем. Почему ее так волнует этот парень, Морис? Ты разве не в курсе? Они встречались. Эмбер, мне очень жаль, что так случилось с Морисом. Я хотела сказать, что... Заткнись! Не смей даже упоминать его имя своим поганым ртом. Эмбер! Ладно, идем. Самое обидное, что у нас тоже найдут следы той дряни, которую нам подмешали. Тебе-то можно не волноваться. Ты от силы один глоток сделал. Уверен, что там у тебя ничего не осталось. Увидим. А где Мэвис? После выходки Эмбер ее не видно. Может, ушла домой? На ее месте мне бы точно не захотелось тут оставаться. Думаю, мы должны были что-то сделать. Заступиться за нее, а не просто наблюдать со стороны. Да, жаль ее. Все-таки Эмбер редкая сука. Мэйви так ненавидит ее отец. Так еще и это. Ее отец? А кто он? Директор Ламберт. Мэйв, дочь директора? Ну да. Никогда не задумывался, почему у них одинаковые фамилии. Ни за что бы не подумал, что они родственники. Их отношения можно назвать родственными с большой натяжкой. Вот-вот, я бы из дому сбежал, если бы у меня был такой папаша. Филипп Макдауэлл. Иду. Черт, что мы им скажем, когда они спросят, откуда мы их берем? Не знаю, Нейт, мы серьезно влипли. Заткнитесь оба, мы должны что-то придумать, иначе он убьет нас. Давайте просто скажем, что наркоту толкает кто-то не из наших. Кто, например? Да что угодно. Нельзя просто так обвинить в этом кого попало. Быстро выяснится, что это неправда. А что если сказать, что это Уэйн нам продает? Что за Уэйн? Главный из отбросов. Это которые на улице живут? Говорят, что они вместе ночуют. В какой-то заброшке. А что? Это может сработать. Черт, терпеть не могу, когда в меня втыкают иглы. Звучит так, будто это часто происходит. Не так уж и редко, когда твои родители врачи. С детства не переношу вид капельниц и шприцов, а крови вообще боюсь. Не ожидал, что ты такой чувствительный. <laughs> Потому что за моей брутальной внешностью кроется тонкая душевная организация, а ты чурбан, который не замечает этого. Ладно, ладно, я исправлюсь, <laughs> только не убивай. Так и быть, прощен. Держи. Спасибо. Я хотел зайти в библиотеку, взять кое-что. Ты со мной? Идем. Не бросать же тебя здесь, бедолагу. Что это? Скорее уж кто? Мэвис, ты чего? Зачем вы пришли? Поиздеваться? Что ты? Конечно нет. Тогда что вам надо? Эй, зачем ты так? Мы ведь тебе ничего не сделали. Конечно, ничего не сделали. Просто стояли и смотрели, как Эмбер. <laughs> Мэйв, нам очень жаль, что так вышло. Нет, это просто слова. На самом деле никому не жаль. Мэвис, посмотри на меня. Ты... ты... ты чего? Разве я похож на плохого человека? Нет. Ты мне доверяешь? Я не знаю. Возможно. Мне действительно жаль, что мы растерялись и не защитили тебя. Но я обещаю, что мы постараемся тебе помочь. Ладно. Ну вот и славно. Но зачем вам это? Чтобы помочь хорошему человеку, причина не нужна. Ну что опять? Он что-то не так сказал? Нет, просто за меня никто никогда не заступался. Майлз, можно тебя на минутку? Мы сейчас вернемся. Есть одна мысль, что можно для нее сделать. Излагай. Знаю, возможно, ты сейчас подумаешь, что я сошел с ума, но мне кажется, я могу познакомить ее с отбросами. Что? Зачем? Думаю, они смогли бы дать ей то, что она ни от кого еще не получала. Поддержку. Ты шутишь? Привести директорскую дочку в логово панков и маргиналов? Ты слишком однобок воспринимаешь ситуацию, Майлз. Прежде всего, они люди, которые друг за друга всем глотки перегрызут. А она в этом нуждается, как никто другой. Нет, ты этого не сделаешь. Фил? Давно не виделись. А это? Майлз и... Привет, Холли. Это Мэвис. Какими судьбами? Или уже успел соскучиться? Мэйв нужна помощь. Я бы хотел поговорить с Уэйном насчет этого. Вот как? Ну хорошо. Он на втором этаже. А ты куда? Или тебе тоже нужно помочь? Ага избавиться от тебя. Ну уж нет. В этом тебе никто не поможет. Придется разбираться самому. Слушай, ты всегда такая милая или только меня так любишь? Только тебя. Как увидела, запала. Спокойно спать не могу. Чем я такое заслужил? Вот уж не знаю. Может, карма? Наверное, сильно косячил в прошлой жизни. Дай угадаю, мне теперь предстоит всю жизнь страдать, чтобы искупить свои грехи, да? Интересный вариант развития событий. И страдать меня, конечно, будешь заставлять ты. Исключительно в целях облагораживания твоей погрязшей во мраке души. Я не прошу тебя помогать мне в моем расследовании, но если тебе действительно не безразлична судьба людей, если ты и вправду считаешь, что тебе по силам защищать тех, кто слабее, то прими ее. Ей это нужно. Почему ты просишь за нее? Потому что больше некому. Хорошо, Филипп. Я принял решение и хочу, чтобы его услышали все. Мэйвис, ты можешь стать частью нашей семьи, если будешь с уважением относиться к установленному порядку вещей и соблюдать правила. Первое. Если кто-то из отбросов попадает в беду, мы все приходим ему на помощь. Своих мы не бросаем. Второе. Если твои интересы идут вразрез с интересами группы, ты будешь поступать так, как выгоднее для нас всех. Общественное важнее личного. И последнее. В сложных ситуациях окончательное решение всегда остается за мной. Я веду вас и несу ответственность за принятое решение. Все ясно? Ясно. Хоть ты и принято, тебе придется доказать свою преданность группе. Я хочу, чтобы ты была максимально откровенна со мной. Если я беру тебя под свою защиту, то хочу быть полностью уверен в тебе. Оставь ее, Уэйн. Ладно? Ты разве не видишь ее состояние? Нет-нет, все нормально. Ты мне напомнила меня саму несколько лет назад. Тогда я только ушла из дома и понятия не имела, как жить дальше. Не бойся, здесь ты в безопасности. Спасибо. Уин, я не подведу. Мэйвис, мне нужно идти. Справишься сама? Не переживай, я за ней присмотрю. Спасибо, Филипп. Да у тебя кишка тонка. Спорим? Ну что там? Можно сказать, что наша миссия выполнена. Не скучали тут? Холли просто душка. Весь день бы с ней проговорил. Вот только идти надо. Какая жалость. Холли, нам правда пора. Ну что ж, удачи, мальчики. И тебе, ведьмочка. Пока, Холли. Ведьмочка? Серьезно? Скажешь, она не такая? Ох, Майлз, тебе еще учиться и учиться клеить девчонок. Ой, да иди ты. Кстати, об этом. Мне и правда надо идти. У меня занятия с учителем Райтом. Да, тяжелая жизнь ботаника. Ладно, веди себя там хорошо. Постараюсь. Я открою. Привет. Ты, наверное, Филипп. Здравствуйте. Да, это я. Я Элизабет. Приятно познакомиться. Мне тоже. Кристофер, а, то есть учитель Райт сейчас подойдет. Хочешь чаю? А, нет, спасибо. Здравствуйте. Здравствуй, Филипп. Ты вовремя. Ну, раз чаю ты не хочешь, предлагаю пройти в мою маленькую студию. Вау. Нравится? Да, очень. Неужели вы сами тут все устроили? Да, Хотелось иметь свое личное пространство для съемок, чтобы ничего не отвлекало от процесса. В работе фотохудожника концентрация невероятно важна. Если ты хочешь чего-то добиться, одного таланта недостаточно. Необходимо регулярно совершенствоваться в своем деле. Вы считаете, я смог бы сотворить что-то действительно стоящее? Смог бы. При должном желании и упорстве, конечно. Я действительно этого хочу. Я готов работать столько, сколько потребуется. Похвальный энтузиазм. В таком случае ты должен будешь делать все, что я буду тебе говорить. Только при полном подчинении. С твоей стороны я могу гарантировать результат. Только при полном подчинении. Филипп, с тобой все хорошо? Да, голова немного закружилась. У тебя кровь. Подожди немного. Как ты себя чувствуешь? Все хорошо, у меня бывает. Ничего страшного. Ну хорошо. Тогда продолжим. Твои работы – яркий пример современного нуара фотографии. Обычно к такому стилю склонны люди, пережившие личную драму. Ты знаком с точки зрения, что первостепенная задача художника – привносить в этот мир красоту? Ведь мрака в этой жизни и так слишком много. Я слышал об этом. Но на мой взгляд, красотой мало что можно изменить. Человек лучше понимает то, что работает через боль. В методе кнута и пряника, думаю, им большую часть добиваются все-таки кнутом. Твои взгляды довольно категоричны, Филипп. Тебе приходилось испытывать эту боль, о которой ты говоришь? Честно говоря, нет. Но я бы хотел пройти через все это сам, чтобы потом обрести... Новый взгляд? Да. Считается это глупо? Глупо? Нет. Считаю это смело. Знаешь, Помимо основной преподавательской деятельности, у меня есть один проект. И мне кажется, тебя могло бы это заинтересовать. Это потрясающе. Но почему вы храните эти фото здесь? Не лучше ли было бы устроить выставку? И все-таки ты все еще слишком наивен, Филипп. Эти фото не для массового зрителя. Да и в конце концов с образом преподавателя это не слишком сочетается. Ну или, по крайней мере, так считает руководство Академии. И именно поэтому я бы хотел попросить тебя... Я понимаю, я никому не расскажу. А кто все эти девушки? Я набираю незнакомых моделей для своих фотосессий, чтобы личные взаимоотношения не мешали видеть истинную красоту формы. Значит, вы никогда не фотографировали того, кого знаете лично? Таким образом, нет. Это не в моих правилах. Да, ясно. Прежде всего, это метафора внутреннего рабства. Невозможности раскрыться и дышать полной грудью. Чтобы освободиться от веревок, необходимо признаться себе, что они есть. Большинство людей имеют привычку думать, что они свободны, не замечая, что скованы по ногам и рукам негласными правилами общества, в котором они живут. А вы... вы тоже связаны? Простите за вопрос, я не то имел в виду. Скорее, это я связываю, Филипп. Думаю, ну, на сегодня достаточно. There's no place to hide.